اسمي احمد حسن طبعا عاوز اشكر آه، الاخت آه، بريندا كاسا والاخ آه، جوفاني ساعدونا كتير قوي في الكاليناري يونيون وده طبعا يعني بصراحة الواحد مش عارف يقول لهم ايه لانهم كانوا بصراحة يعني كويسين جدا وتعبوا معانا جدا وخلونا جابوا لنا بيت كويس واحنا طبعا فرحانين ومبسوطين انا ومراتي ماريا حسن وكلنا بصراحه وبنشكر الكاليناري يونيون ساعدنا كتير الكاليناري يونيون وبصراحه يعني كلنا مبسوطين و مش عارف اقول لهم ايه اشكرهم كتير وربنا معاكم وربنا يخليكم متشكرين جدا الله يوفقكم متشكرين جدا